ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಈ ಚಿತಾ ಲೆಪಾರ್ಡ್ ಒಂದೇನೋ ನಮ್ಮ ಜಾಧವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಟಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕುರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ನೂರು ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಇನ್ನೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಎಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಪೊಲೀಸರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೋಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಾಸು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಅದು ಒನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಇದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜಾಗ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಗ ಉಳಿಬಾರ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದೇ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೂ ಜಾಗ ಉಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಕೋ- ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಪ್ರಕಾರ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ನಾವೀಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ಅದೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋನು ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದೊಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಫೀಸರ್ಸು ಅವರು ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಸಿಗ್ಬೋದು ಈಗ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಮರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಇವತ್ತು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ನನಗೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ರೋಡ್ನಾಗ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ವಾರಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜನರನ್ನು ಭಯ ಹೋಗ್ಲಾರ್ಸೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವೀಗ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬೂಟು ಅವು ಬಡಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಅದೇನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಡಾಟಿಂಗ್ ಗನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಗದಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಗಾಳಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಆರ್ ಎಫ್ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜಂಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾಗಿ ಅವರು ಸರಿ ಸರಿ ಹಾಂ в городе good it. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇನ್ ರೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ sir sir sir sir ali. É isso? É Andei. Andei. Né? Então. Tá, cara, é então. Agora. ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಐದರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜಾಧವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ abi ya. Balıkta. Aydan şey. ಬೆಳಗಾವಿ ಗುಲ್ಫ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಪ ರೋಮನ್ಸ್ ಪಡಬೇಕಾಗಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ